Полкилограмма 100 тысяч рублей. Это полкилограмма. Это? 600 хм. долларов за это? Грамма. Это как у нас красный женщин, так зарубят. Ну. Всем привет, в Москве еще нас пригласили Наташа в ее дом, и мы первый раз там попробовали икру. Вау, это настоящая икра из Азербайджана. Баку. Вот, вот, это браконьер. Икра. Я же первый раз попробую, поэтому не знала, как правильно кушать. Первый раз попробуем. Юн. Best. Юн тоже научился, как правильно кушать. Окей, водка и икра. 솔직히 말해줘, честно. Is it tasty? Yes. This fish, It tastes um he, he, mother, <laughs> mother. it tastes uh He's a mother of salt- this. salty butter. Salty butter? Really? Yes. Окей. Я раньше Go. попробовала только красные икры, а тут вообще черные. Еще раз. Ты наливай нам, а то это ее... Salty butter. Yeah? Коли? Жидкий. Жирный. Жирный. Жирный очень. Salty. Creamy. Сало? Не, не знаю, креми, очень кремовый mm. Ммм. такой. <gasps> Interesting. да, мне нравится. Нежный. Очень нежный. Чуть-чуть соленый. М -м, это надо со зрелом. Вот икра вот так выглядит. Я думала, все очень прозрачный, черный. Оказывается, это очень мутая. И из ваку они получили. И смотрите, такие большие шарики. Вот. Говорят, очень ценная, дорогая икра. Как тебе больше понравилось, вот так или вот так? Which one do you like? What's the better? This, one? one. This one? This one? Oh. This butter. With the Bread. butter. Oh. And first, to, second, uh, перерыв небольшой. Morning, morning, morning. not, not break. It's great. Очень вкусно. Намного Намного вкуснее. нежнее, да? М, да. За ваше здоровье, правильно? Спасибо за ваше здоровье So тоже. healthy drinking vodka. For healthy drinking vodka, yes. М. Юн стал русским, зная, как ну. выпить. Белуга. Forty. Ну, ну, Forty, yeah. In so so. No, а, no, seventeen. Soju like wine. Wine, just yeah. Water. For beer, compared to vodka is water. Селедка пищевой. Очень вкусно. У всех она разная получается. Ммм, Очень-очень. Полтора тысячи долларов. Сейчас, сейчас. Лайфхак. Не, не верю! Не верю! Белужья. Вот такое, да? Нет, это осетровая, а осетровая. а еще есть белужья, она еще дороже. Ага. Полкилограмма 100 тысяч рублей. Это полкилограмма. Это? 600 долларов за это? Килограмм. Это как у нас красные женщины, так здоровые, ну. <laughs> так полезно для здоровья. Это очень полезно, когда кто, кто болеет, например. Надо еще раз кушать. Кольт. Diamond. Золото, gold. Очень жирное, я буду... А, Здесь так... очень много белка. Белка, протеин. это полезный, полезный. А, -а, -а. Это не, не... По поправляю, не, не потолстею? Нет. Ну, можно с кошками кушать. А, если много кушаю, тогда будет побочный. Все, кто серьезные болезни у кого, Ага. Они покупают If you чуть кушают, this one, как лекарство. как лекарство? Потому много дорого. Like а. Последние деньги отдают. И доплатка. Пробуй желание загадать. You have to make your wish. I want to meet five Я умру. Я не хочу рожать до 40 лет. Не хочу. О, my back. Окей, окей. За ваших а. будущих. О, спасибо большое. Асетрина. <laughs> What is that? Okay, икра. Нет. В России становится Как Юн стал русским? <laughs> Узбекистан. Да, там, где много солнца, где тепло. И в Азербайджане. О, там, наверное, фрукты очень вкусные. Очень вкусные. Дыня, да. арбуз. Выпили и вышли на улицу, чтобы пожарить мясо. Ой. Это можно сидеть в карантине вообще. А, не ходить. Жиду <laughs> очень-очень вкусно выглядит. Это как корейский стиль. Гера, Гера, иди сюда. Гера, Гера. <laughs> Сидеть. Гера, сидеть. Вера, круть, крути. Гера, быстрее. <laughs> Ой, как я буду скучать. Люля кебаб азербайджанский. Азербайджан. Только мы сделали на, э, а, Корей, на корейском тейбл-гриле. Это была баранина, но я никогда не попробовала такой вкусный баранины. Так, это мой самый последний день в Москве. Знаете, это мой последний день в Москве. О, очень грустно. О, сейчас 9 часов утром, но я решила чуть-чуть выпить вино. И уже скоро полечу. Я вчера попробовала первый раз такую мутую икру. Асетрина таковаря. Наташа мне подарила. А, там из баку поймали а, и вот такая, смотрите. все равно соленый. Как-то каждое яйцо я чувствую, как будто в яйце соль. Когда я кушаю, очень соленый, Ну вкусно. Камера это полезно для здоровья. Я думаю, я уже стала русской сказать, э, каждый раз в Москве испытываю нового и встречаюсь с новыми людьми, но ну, в этот раз эта поездка для меня была вообще большевна. О, там барона что-то мясо кушает. <gasps> Вот, Юне тоже понравились, и я реально так думала. Возможно, если я переезжаю в Москве, я буду счастлива жить. Тут, конечно, мало корейцев, всего 1500 человек э, из Южной Кореи. Э, тут для людей все построено. Я лично чувствую... Вот. Спасибо, Москва. Пока. Наташа Фас, спасибо за приглашение. Жду встречу.